El trayecto muestra características de clima semiárido con el predominio de árboles de hoja pequeña y baja altura. El camino se vuelve de tierra firmada a medida que avanzamos. El río Baní transcurre paralelo al camino la mayor parte del tiempo <laughs> <laughs> à, à, A medida que avanzamos, puede notarse el cambio de la vegetación con relación al clima. Puede observarse el tránsito poco frecuente de vehículos.